hello friends welcome to by two Prayagraj के यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं ओ लेवल की क्लास चल रही है ऑनलाइन और उस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका फर्स्ट पेपर आइटल इंटरनेट सिस्टम का ले रहा हूँ और हम लोगों ने लेक्चर सोलह समाप्त किया था लेक्चर सत्रह कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक सब्सक्राइब करिए शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और लेक्चर सोलह में नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था मतलब एक पार्ट पढ़ा था उसका any decimal to any number conversion वहाँ पे आप लोगों ने देखा था वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे सॉरी डिवाइड कर रहे थे आज हम लोग लेक्चर 17 में क्या देखेंगे एनी नंबर टू डेसिमल यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा कैसे होगा वो देखते हैं मान लो हमारे पास नंबर है A B T point D V अब ये नंबर कैसा नंबर है ऑक्टल है कि बाइनरी है क्या है इस नंबर की पहचान क्या होगी उसके बेस वैल्यूस होगी मैंने यहाँ टू लिख दिया तो ये बाइनरी है मैं यहाँ एट लिख दूंगा तो ये ऑक्टल होगा मैं यहाँ सोलह लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल हो जाएगा तो मैंने यहाँ टू लिखा है तो ये बाइनरी हो गया चलो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में करना है तो मैंने बताया मल्टीप्लाई कैसे होगा इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी अन्य नंबर को डेसिमल में करने से पहले आपको जो नंबर करना है उसका उसका आपको बेस जो कि दिया रहेगा या लिखा रहेगा और उसकी प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे देखते हैं तो यहाँ दो यहाँ पे दो फैक्टर हैं एक पॉजिटिव फैक्टर है एक नेगेटिव फैक्टर है ठीक तो पॉजिटिव फैक्टर में प्लेस वैल्यू कैसे चलेगी इधर चलेगी जीरो वन टू और निगेटिव कैसे चलेगी इधर चलेगी माइनस वन माइनस टू ठीक इसको सॉल्व कैसे करेंगे सिंपल है बस पहले क्या करेंगे पहले पॉजिटिव निकालते हैं सी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जीरो है तो सी गुड़े टू टू क्या है बेस है की पावर जीरो प्लस ये बी उतरेगा बी इन टू की पावर वन ठीक है क्योंकि वन है प्लस फिर ए उतरेगा ए इंटू टू की पावर टू ठीक तो ये पॉजिटिव वाला होगा नेगेटिव कैसे होगा ई इन टू टू की power minus two plus D in two two की पावर माइनस वन ठीक इसको जब सॉल्व कर लेंगे इसको जो एक्सप्रेस इस एक्सप्रेशन को जब वो कर लेंगे जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा डेसिमल होगा ठीक तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं खटाक से मिटाते हैं जल्दी से तो हमारे पास एग्जाम्पल है डबल वन डबल जीरो इसको करना है डेसिमल में ठीक आपको इसका दिया एग्जाम में कहेगा डेसिमल कन्वर्ट करो सिंपल एकदम सबसे पहले आप इसकी बेस वैल्यू तुरंत मिटा लीजिए zero one two three base value पता चल गई सॉरी प्लेस वाली पता चल गई बेस से पता बेस हमें टू है सिंपल जीरो स्टार्ट करेंगे जीरो इंटू जीरो की पावर टू सॉरी टू की पावर जीरो ठीक है प्लस जीरो इंटू टू की power one plus one into two की power two plus one into three की पावर टू सॉरी टू की पावर थ्री ठीक बे पहले क्या रखेंगे बेस वैल्यू फिर place value base value place value base value place value place value place value ठीक रख दिया सॉल्व कर लो जीरो इंटू टू की पावर जीरो कितना zero plus zero into two की power one zero plus two की पावर वन जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई होगा वन प्लस टू की पावर टू मतलब four plus two one plus two की पावर क्यूब मतलब दो दो चार दोनों आठ प्लस आठ तो आठ चार बारह आंसर क्या आएगा बारह तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बारह ठीक यानी one one zero zero is equivalent to twelve one one zero zero is equivalent to twelve ठीक है तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं वन वन जीरो किसके बराबर है ट्वेल्व के बराबर है ठीक तो एकदम सरल एकदम ईजी है कोई भी अगर नंबर देगा तो इसी तरह हमें करना होगा डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल अब हमें मान लो पॉइंट वैल्यू मिल गई यहाँ पे मान लो हमने क्या किया पॉइंट जीरो वन कर दिया ठीक तो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी जीरो वन टू थ्री तो थ्री इसकी क्या होगी माइनस वन और माइनस टू ठीक अब इसी को आगे बढ़ाते हैं यहाँ तक निकाला ही था अब क्या करेंगे पहले वन लिखेंगे वन इंटू टू की power minus two plus zero into two की पावर माइनस वन ठीक तो वन इंटू टू की पावर टू मतलब four by two sorry one into one two two one into two की पावर टू मतलब वन बाई फोर माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा one by four plus zero zero zero हो जाएगा अब one by one by one by four में क्या आएगा वन बाई फोर मतलब एक बटा चार मतलब क्या होगा जीरो पॉइंट टू फाइव तो यहाँ पे क्या होगा जीरो पॉइंट टू फाइव जब वन बाई फोर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा तो आंसर क्या हुआ इसका twelve point two five twelve into one one zero ठीक है तो जब माइनस में होगा तो क्या होगा वन इंटू टू की power minus two plus zero into two की पावर माइनस फाइव तो सॉल्व कर लेंगे ठीक इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वन बाई फोर आएगा वन बाई फोर जब सॉल्व करोगे जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा और इसको कैसे लिखेंगे ट्वेल्व ट्वेल्व पॉजिटिव वाले का हो गया और पॉइंट टू फाइव ठीक एकदम ईजी है आसानी से इसको आप कर सकते हैं और एक शॉर्टकट बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं वन टू फोर एट ऐसे रख लीजिए जीरो वाला मत जोड़िएगा जो वन वाले जोड़िए eight four eight plus four twelve twelve तुरंत आ जाए ठीक इस तरह आप कर सकते हैं शॉर्टकट है आप वन जैसे यहाँ पे एक और होता one two four eight eight four twelve कर देते दो चार दो आठ दो सॉरी एक दो एक दो दोनों चार दोनों आठ दूनी सोलह कर देते ये सोलह हो जाता फिर सबको जोड़ देते वही आता तो ये शॉर्टकट की बात है बाकी आप इस तरह भी कर सकते हैं सबसे असर अच्छा तरीका ये होता है आप जल्दी इसको प्लेस वैल्यू कैस के द्वारा आसानी से कर सकते हैं ठीक तो ये हो गया अब मान लो हमें क्या करना है ऑप्टल से डेसिमल करना है ऑक्टल से डेसिमल करने के लिए आपको मान लो octal to decimal O to D ठीक ये ट्वेल्व है एट दिया है इसको हमें डेसिमल में करना है सिंपल ट्वेल्व दिया ही है तो ये जीरो ये वन ठीक तो टू इंटू जीरो की एट की power zero plus one into plus one into eight की power one answer eight power zero मतलब एट पावर जीरो मतलब कितना हुआ जीरो टू इंटू जीरो मतलब टू प्लस एट हो गया eight plus two equal to ten तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो टेन होगा ठीक टेन होगा और एक बात बताते हैं एक एक, एक बात बहुत एक बात है अगर आप लो base lower base to high base में कन्वर्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या करेगा डिक्रीज करेगा वो आंसर क्या होगा डिक्रीज आप क्या कर रहे हैं lower base to higher base कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बारह की जगह दस आ गया तो इससे आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि लोअर बेस से हाई बेस में एक नंबर कन्वर्जन होगा तो जो करंट जो स्टैटिक डिजिट होगी उससे हमेशा कम होगा तो आप देख रहे हैं बारह को जब मैंने डेसिमल में किया तो यहाँ टेन हो गया और हायर बेस से लोअर बेस में कन्वर्ट करेंगे तो जो आंसर होगा वो इंक्रीज करेगा lower base to higher base answer decrease higher base to lower base answer increase आपके सामने आपके सामने एक ये एग्जाम्पल भी है बारह को मैंने दस में किया मतलब ऑक्टल को मैंने ऑक्टल बारह को मैंने डेसिमल में किया डेसिमल आंसर क्या आया टेन आया ठीक है तो ये हो गया अब इसका पॉइंट वाला सेम उसी तरह है मान लो हमारे पास वैल्यू है ट्वेल्व पॉइंट वन जीरो ठीक ट्वेल्व पॉइंट वन जीरो को हमें डेसिमल में करना है ठीक है सिंपल तो ये तो पता ही था zero one minus one minus two simple zero into sorry two into eight की power zero plus one into eight की पावर टू सॉरी एट की पावर वन ठीक अब यहाँ इसका अलग कर लो वन है तो जीरो इंटू एट की power minus two plus one into eight की पावर माइनस वन ठीक है जीरो में एट की पावर टू माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा प्लस वन इंटू एट की पावर वन एट की पावर माइनस वन क्या होगा वन बाई एट हो जाएगा वन बाई एट को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जीरो पॉइंट वन टू आएगा जीरो पॉइंट वन टू आएगा ना वन बाई एट मतलब वन बाई सिक्सटीन हाँ तो क्या आएगा जीरो पॉइंट वन टू उसका वर्गमूल निकालेंगे सिक्सटीन आ जाएगा जीरो पॉइंट वन टू तो आंसर क्या होगा टेन पॉइंट वन टू ठीक तो ये होगा आपका आंसर सिंपल उसी तरह आप हेक्साडेसिमल भी कर सकते हो ठीक एक्सलेशन करना है मान लो दिया है वन एफ इसको हमें डेसिमल में करना है सिंपल तो एफ कैसे एफ जीरो वन है एफ इंटू सिक्सटीन की point zero plus one into one into sixteen की पावर वन ठीक एफ को क्या बोलते हैं इसमें एफ मतलब फिफ्टीन तो यहाँ आप क्या हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टी टू जीरो क्योंकि सोलह में जीरो जीरो हो जाएगा पंद्रह into fifteen two zero into fifteen plus sixteen ठीक इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका छः पाँच ग्यारह ठीक थर्टी वन तो ये आंसर आपके क्या आएगा थर्टी वन आ गया ठीक यहाँ पे क्या आ गया थर्टी वन आ गया ठीक तो ये हो गया हम लोग का इसी तरह इसमें अगर आप वो करना चाहते हैं क्या कहते हैं पॉइंट वाली वैल्यू मान लो one F point one zero decimal करना चाहते हो simple zero one minus zero one minus one minus two तो एफ इंटू सिक्सटीन की power zero plus one into one into sixteen की पावर वन प्लस करके वन है zero into sixteen power minus two plus one into sixteen की पावर माइनस वन ठीक है जीरो में सिक्सटीन और जीरो हो जाएगा प्लस वन बाई सिक्सटीन कितना होगा पॉइंट वन जीरो ठीक है point sorry point zero six one by sixteen अगर करोगे एक का सोलवा भाग क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स होगा तो आंसर क्या आएगा इसको पंद्रह कर लेंगे पंद्रह में सोलह गुड़ा होगा पंद्रह प्लस सोलह पंद्रह सोलह कितना हुआ थर्टी वन तो अलग दो तीन thirty one point zero six ये क्या होगा डेसिमल के इक्विवेलेंट होगा ठीक है तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा number system any number to decimal decimal आप कन्वर्ट क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सिंपल इसको आप आसानी से कर सकते हैं अधिकतर यही जो आपका डिस्क्रिप्टिव में आएगा हमेशा ये आता है नंबर दे देगा उसको कन्वर्ट करने के लिए देगा बहुत सरल होता है और एग्जैक्ट नंबर अगर सही कर लिया तो एग्जैक्ट नंबर पंद्रह नंबर या दस नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे ठीक पाँच नंबर में भी आता है तो अपनी हम लोग लेक्चर सेवेंटी में समाप्त करते हैं अगले लेक्चर में नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे ठीक है ऑप्टल टू हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल से ऑप्टल ये कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे ठीक है तब तक थैंक यू सो मच आदि से लाइक करिए सब्सक्राइब शेयर करिए और आपको बताना चाहते हैं नंबर सिस्टम के बाद IT tools and business system की क्लास यूट्यूब पर आना बंद हो जाएगी वो क्लास आपको केवल पेड वाले ही पैकेज मिलेगी जो कि आप बैंडी ट्यूब हमारा जो वेबसाइट है ट्यूब डॉट इन पे जाके आप उस लेक्चर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या कोर्स को आप सब्सक्राइब या परचेज करके पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं प्लस नोट्स प्राप्त कर सकते हैं आने समय मॉडल वेबल लॉन्च होंगे ठीक अगर डेमो देखना है वीडियो का नोट्स का या मॉडल पेपर का तो आप हमारे Telegram channel binary tube Prayagraj ठीक है बाइनरी टू प्रयागराज से भी जाके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे जो भी वीडियो आती है उसमें एक एक कॉपी उसकी उसमें पोस्ट होती है और अगर आपको आ, कोई और जानकारी चाहिए कुछ पूछना है तो eight three one eight double one nine eight double zero पर भी आप व्हाट्सएप करके कॉल करने कॉल मत करिएगा व्हाट्सएप करके भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेक्चर 18 में हम लोग नंबर सिस्टम की अगली क्लास में आपसे मिलेंगे